Bon dia, som Urbana Lorana i estem preparant els nostres concerts en el Endomúsic 2023. Estem molt acompanyats perquè el festival celebra el seu 20 aniversari i vos esperem als nostres concerts. Thank you.